En Burgo de Arias. Desde siempre le ponemos cariño a todo lo que hacemos. Como cuando elegimos la mejor leche o cuando hacemos nuestro queso siendo fieles a su receta original y única. En su punto justo. El mismo que tú le pones al elegirnos para los que más quieres. Ese es nuestro ingrediente especial. El que hace tan rico a... ¡Qué rico! ¿Cómo lo has hecho? Con un poco de cariño. Con un poco de cariño. Con un poco de cariño. Con un poco de cariño. Con un poco de cariño. Con un poco de cariño. Y ahora con tanto cariño que es más fácil de desmoldar. Nuevo... Ponle cariño.